le piano solo. Et oui, alors c'est ce que j'aime euh, dire en fait, c'est que quelque part, je me suis aperçu que j'ai joué en groupe aussi, donc je, sais ce que c'est, euh, que ce soit en percussion, que ce soit en piano, en clavier, j'ai fait différentes formations, etc. Et c'est très riche et j'adore jouer en groupe en fait, parce qu'il y a un côté humain. Mais c'est vrai que euh, j'ai jamais retrouvé euh, ce que je retrouve en piano solo, c'est-à-dire que lorsqu'on rajoute en fait quelque chose au piano solo, eh bien d'un côté on épice, c'est un peu comme la cuisine, j'explique. C'est-à-dire que quand on rajoute des épices à la cuisine, bah, on a un plat plus, plus riche, qui a une certaine euh, tournure, etc. Mais on perd le goût naturel des aliments. Euh, et des fois on aime bien avoir une bonne tomate sans sauce, quelque chose. Et eh bien là, ce que j'adore dans le piano solo, c'est qu'on peut avoir la entendre toutes les finesses du piano, toute l'émotion, qui va forcément être un petit peu cachée par la basse, la batterie, la contrebasse ou autre. Euh, donc ça va enrichir en groupe, mais on va perdre aussi quelque chose. Et c'est vrai qu'actuellement, dans l'immédiat, et c'est vraiment dans l'immédiat, je ne sais pas du tout pour le futur, mais en ce qui concerne l'immédiat, je préfère le piano nature. Voilà.